ya kalau sirah यह कोंटेस्ट में lori तो लोरी तक ने कर हते रहते पुनः मने सारे भाग ले हुसी टोटल मिशन टोटल इस संग में मिशन warga का तो प्लाई बाई है टोटल मिनिस्ट्री ऑफ सोलिडारिटी सोलिडारिटी ini hanya है nah, kita tambahkan di Facebook udah revive group gitu, gitu, gitu. ini mungkin di kita klik ini atau kita kamu tuh పరిసర మహాశాఖలు పెడుతూ హౌ అమల గూగుల్ క్రోమ్ తమిళ ini hmm, dari kursi oke ini ini ini sentral ini kiri ini ini ini kursi klik ini ini ini ini ini ini proses mengenai portal uh, ah, ministeri derajat ini berita ya. dari ini ya terus saya kira sini kompetitor klik ini dan ada requisite sirene di ini ini buat barang referensi ini ya, ya teknik misalnya masih auto download itu ini download itu memang tahu Mula ketika tutornya kalau kita ini kita melakukan ini bisa हम रेफरेंस निरकर्षित ini हमने यानी तलकिन मात्राला इनिमुस kita milih hmm, klik dan nilai oke okay. mereka itu karena klik klik saya ini proseso itu kalau di sana nanti nah, ini musim sendiri kita hari ini kita ini ya nomor WhatsApp itu kita terus informasi saya terus lebih nomor WhatsApp ya Telegram ya musim email mail itu bebe tambah itu apply ya na kita how hilirnya selama sini salah satu tentang how hilirnya kayak gini emosi motion ini kita tahu ikannya emang soalnya honeymoon hmm. Eh, ada di sini ceritanya. Terus kita kumpul 我给你拿个红色的。嗯，这个它这个。嗯，它那个鸡巴。

aplicación documentos aplicación documentos recurrir aplicación documentos ele país mostrando também y de ini misalnya y ini data agar kita sudah jadi kode ini bakal hasil keluar Terima kasih di seberang ini itu sudah klik klik klik ya idane ya choose time idane atumne ita bele anexo itania documentos novemba kita scan Ah, mau kita naik tatu molo kita tuh ah, baris dulu terbaru itu kita luhan SK que kita dokumen ah, terus terparah lah atau ni ini aneks ini oke clearnya ya kita nih kita harus beli semai tentang mai dan kita harus tambahkan lagi ya desktop oke desktop buka halaman Ano po? Ang dokumentasyon ko yung mag-close kayo na. Wala ko lang. Ang teknikal na na. Ang dokumentasyon ko yung mag-close kayo na. Marami ito po kunting mga na. Click ako na. Click open. Click na. Click open. Di po, posisi position ito, Raman. pasensya itu angkor itu aku tuh t e n t a n i pasensya localizzare i terreni e possedere la loro buona visione evite hintoni rentang localizzare i terreni visitare ma tanah intercompagnato aree di visitare ma tanah localizzare anche yang itu tuh terreni allora ini proses proses rematana kalau ini proses remata oke okay, ini proses rematana ini kita di cancel ini klik ini cancel kalau ini itu terreset kali kalau ini kita tuh kirim jatuh mana? Entah kita mai hili ya free tiket oke okay. diklik free tiket dan saya putar ya kita kumpulnya deh ini proses mata oke okay. kalau kolega sih sekuan kita harus ke ona ini eh, sistem mana sih uh, eh, otomatikan ya harus ke filafali mensaje mai deh uh, eh, agar tuh harus tahu beri wine kita nih dokumen tuh equipo de atendimiento para Simo ONA, no sei confirma Itali en email número telemóvel nebe ita ONA, equipo de reclutamiento MSSI ok ¿cuál será todo a ir de, el tutorial para que me voy a ofrecer a mi haufiar gata y tutorial para que le vele ah, ayuda mi no a tu mandai mi dokumentus baiha bahkan lebih maka goroda bloke iha ministeru sosial ini lebih untuk to edet kalau halu to obrigado agradeço em baita bocor me acompanha e balu barak malu cara be maxidau like subscribe share kare favor beli